Оператор Фарух Медиа. Ремикс ko'rishimcha Ютуб jinni bo'ladi butul va Remix Music YouTube channel. Yigirma yoshda, qora qoshda, singlim bilan u kursdoshda, hali yoshda. sevgilim hali yoshda yigirma yoshda qora qoshda singlim bilan o'di goshda hali yoshda yigitman yigirma yoshingda ham men bir so'zli yigitman sevging bilan tirikman rad etmagin kechalari ichimni yeyman yigirma yoshda qora qoshda singdan bilan u kursdoshda hali yoshda sevgilim hali yoshda yigirma yoshda axir gulim hali yoshda oh, endi ko'zlaringni yoshlama bor qo'llaringdan ushlamayman bo'ldi yanilmayman zokirni gaplari rost ming talafotlar yoz yalinmayman yo'q kechirmayman 20 yoshda qora qoshda sindan bilan o'l kursdoshda hali yoshda sevgilim hali yoshda yigirma yoshda qora qoshda singlim bilan u dugoshda hali yoshda remix music youtube channel yoshda